tuh Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Uh, perkenalkan Bapak Ibu sekalian dan rekan mahasiswa yang pada kesempatan ini hadir. Uh, nama saya Iman, Iman Setiadi dari Abon Cabe Evia. Abon Cabe Evia ini adalah produk yang unik dan dia juga uh, sehat karena tidak pakai MSG dia. Dia juga uh, awet karena dia tahan lama bisa sampai setahun kita keringkan gitu kan jadi ini produk yang unik dan abon cabai ini adalah uh, sambal kering praktis jadi bisa dipakai untuk ditaburkan pada dicocolkan pada untuk cocolan nasi bisa untuk sayur untuk uh, mie instan misalnya atau bahkan bikin sambal kecap pedasnya merata. Biasanya kan diiris-iris, tapi taburkan dengan abon cabai Evia, maka pedasnya merata. Dijamin maknyus, enak sekali gitu kan. Ya. Nah, buat siapa saja abon cabe ini? Ah, buat ibu-ibu ini adalah anti galau. Kenapa anti galau? Karena pada saat cabe merangkak naik harganya, maka dengan abon cabe ini ibu masak apapun harganya stabil. Harga kami ini relatif stabil, Rp25.000 satu botolnya sama semuanya. Jadi bisa masak nasi goreng, masak dadar apa telur dadar ini pedesin gitu kan atau oseng-oseng pakai ini saja jadi ini adalah abon cabai Evia anti galau jadi sebentar lagi naik nih harganya kan pakai ini tolong ibu-ibu biasakan saja pakai abon cabai Evia insya Allah tidak akan galau dengan harga cabai yang naik gitu ya. Ah, eh buat mahasiswa juga ada buat mahasiswa ini adalah gawat darurat Kenapa? Ini abon cabai Evia teri. Malam hari pada waktu kita kelaparan, cuman ada nasi di rice cooker tengok kanan kiri nggak ada lauk taburkan saja abon cabai eviatri ini maka waduh ayam lewat daging lewat rasanya wow eh, coba silahkan dicoba dan Jatinangor belum ada bu di kopi belum ada resellernya silahkan jadi reseller kami hadir aja di ini ya ditengok stand kami di Kabupaten